olib yetib keldik telefondan tarqatamizda mana bunaqalaringizni adreslaringizni jo'natib yuboringlar maskalarimiz tayyor adreslaringizni kutamiz bo'linglar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar xavotir olmanglar judayam tez 2 minut ham gapirmaymanda e, sizlarga bir yo'li o'sha isbotni qo'yib beraman o'zingizlar xudo xolasa fikringizni kommentariyga qoldirasizlar dastavval ushbu video tegishli insonlarga borish uchun va boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun sizlardan atiga bir dona like so'rab qolaman albatta bu arada kanalga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying sizga faqatgina foydasi bor zarari yo'q Undan tashqari omad silkasi har doimgidek kommentariyada. O'zbekistonda koronavirusga qarshi qanday ishlar olib borilyapti, hammasini batafsil ayni onda bilib olasiz. Marhamat, like bosgan bo'lsangiz, men esa boshlayman. Alo, assalomu alaykum assalomu alaykum hormang charchamizlar yaxshimisiz mm, rahmat aka aka shtabni boshlig'i ekansiz nima bo'yicha eshitaman ha mm. aka ikkita tema borda endi bittasi sizlarga aloqasi bormi yo'qmi bilmadimu ikkinchisi lekin sizlarga aloqasi bor bizani savolimizni holdarov jasurmon aka yangiyo'ldan telefon qilyapman aha birinchi tema endi uni ham aytib o'tib ketay balki sizni ham xabaringiz bor yoki yo'qdir uch yuz so'mlik maska aka aptekalarda ikki ming so'm bo'lgan xabaringlar bor a shu tema uchun hali xitoydan yopilganligi uchun e, bo'lmaganligi uchundir balki balki hali stok qilib yig'ib qo'yib foydalanayotgandir shu ham hali o'nta aptekadan to'qqiztasi yo'q bittasidan zo'rg'a topding ha defitsit bo'lyapti maqsad defitsit yo'q ho'p mayli shu ham hali uch yuz so'm bo'lardi o'n kun oldin hozir ikki ming so'm ikki yarim ming so'm bo'lib ketibdi ho'p mayli aka endi bitta savol yo'g'ijon sizlarga Mhm. realniy savollarga realniy javob olamiz hali yoqdan bu yoqdan nimasida hali xalq tilida so'rayman xalq tilida javob bering iltimos sizdan ham fuqaro sifatida sog'lig'imni xavfsizligini nima siz sifatida borib yo'q man bormaganman aka man kecha borib kelgan kecha borib kelgan bilan gaplashdim aka yangi yo'lda xo'sh eshitaman endi okajon xitoyga boryapti kelyapti ular tadbirkor ular bir molga borishgan kecha kelish xitoyga aytyaptiki hech qanaqa tekshirish tekshirish bo'layotgani yo'q aeroportdan keldik ichkariga o'tdik kirib ketdik hech kim hech qayerda tekshirayotgani yo'q deyapti nega shunaqa bo'lyapti akajon shuni bilsak bo'ladimi <coughs> birinchidan e, noto'g'ri gapiryapti tekshirish deganda siz nimani nazorat qilyapsiz uni yechiltirib tekshirishnimi yo bunaqa qanaqa e, tekshirish kerak vrachlar tekshiruvini bu virusni bor yo'qligini bilish uchun qanaqa tekshirish kerak bo'ldi hech qanaqangi tekshirish kerak emas keladi bizda o'sha yerda teplovizor qo'yilgan masofadan turib tekshiradi uni masofadan turib a temperaturani o'lchaydimi temperaturani o'lchaydi faqat ha masofadan turib o'sha yerda agar birortasida temperaturasi borligi aniqlanadigan bo'lsa <clears throat> o'sha yerda izolyatsiya bor E, aeroportlarda hmm. o'sha izolyatsiyaga olib borib o'sha yerda vrachlar keyin gap anaqa qilib qo'lni o'rganib skora chaqiriladi skori hmm. orqali tez yordam orqali ularni maxsus больница e, shifoxonalar tayinlangan hmm. e, respublikanskiy shifoxonalar инсвирсология degan narsani eshitgansizmi <clears throat> anaqada yunusobodda joylashgan ana o'sha yerda mutaxassislar olimlar o'tiribdi o'sha yerga jo'natiladida ular pishatinni ya'ni bir sinchiklab yaxshilab tekshirib ko'riladi agar u kasallikka gumon qilinmaydigan bo'lsa uyiga joy beriladi agar yo'q gumon qilinib e, birorta belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda yotqizib e, to kasallik laboratoriya analizlari chiqmaguncha o'sha yerda e, davolash ishlari o'tkaziladi bu birinchi masala protsedura ikkinchi protsedura hozir xitoyga borib kelganlar hammasini ichki ishlar orqali ichki ishlar vazirligi orqali har kuni ro'yxat olyapmiz hmm. olib mana kecha boshladik biz uch mingta ro'yxatni olib bugun hamma viloyat e, sog'liqni saqlash boshqarmalariga ro'yxatni tarqatdik o'zini viloyatiga tegishli bo'lganlar ular olib o'sha ro'yxat bo'yicha e, qaysi tumanda yashashi qaysi qishloqda yashashi bo'yicha o'sha e, tibbiyot birlashmalariga jo'natadi ular borib o'shani uyida o'n to'rt kunlik patronaj tashkil etadi chunki yashirin davri kasallikni o'n to'rt kun mana ana yashang endi savol bersam maylimi aka tushundim savol bemalol beravering ha o'n to'rt kun deyapsizlar u kirib kelganda yuqtirib bo'lgan bo'lsachi aka u narsani yuqtirib bo'lgan bo'lsa hech narsa qilolmaymiz uni u rivojlangan davlatlarda ham hech narsa qilolmaydi mana eng rivojlangan davlat amerika ham germaniyada ham fransiyada ham bu kasal o'tib ketdi ho'p endi aka ho'p mayli bu narsani aka ho'p bu narsani bizda ham agar yashirin davrda aniqlab bo'lmaydi o'shani aka shuni bunday o'ylab qarasa aka mana shu studentlar kelyapti shu aynan shu yo'xanni studentlar keldi nechta keldi bir o'n beshta yigirmata keldimi ellikta keldimi keldi shu kelyapti ha aka shularni bir alohida где bir o'n to'rt kun o'zlarini alohida bir saqlash iloji yo'qmi aka xalq ichiga qo'shib yo'q u noto'g'ri narsa nega noto'g'ri narsa uni jahon sog'liqni saqlash tashkiloti unaqa tavsiya bermayapti bu нарушение прав человека bo'lyapti soppa odamni ularni e, izolyatsiya qilish bu birinchi masala ikkinchi masala bu davlatga juda katta e, ushlab olib keladi chunki ularga alohida izolyatsiya qilish kerak alohida больница ochish kerak u bilasizmi nechta odam bir kunda yuz ikki yuz uch yuz odam kelyapti xitoydan koreyadan hozir koreya orqali ham kelyapti <clears throat> xitoy orqali almaty orqali ham kelib boshladi hozir hmm. bu shuncha odamni kuniga ikki yuz uch yuz odamni olib borib yotqizib bilasizmi bir e, qancha odam bo'ladi bu o'n to'rt kun ushlash keyin aka tavba qildim xudo ko'rsatmasin sop sog'man manga yuqmadi deb kelgandan keyin aka buni keyin ertaga eplab bo'lmay qoladiyu jon akajon eplab bo'ladi xudo xohlasa bu shuning uchun biz aytyapmiz ro'yxatni berib hamma joyga uyni patronaj e, o'tkazinglar birortasida birorta e, belgi paydo bo'ladigan bo'lsa немедленно zudlik bilan shifoxonaga yotqizish chorasini ko'radi o'sha narsa o'rgatilyapti bizda bugun ham katta yig'ilish bo'ldi o'shanisida siz ho'p uni nechi kunda alomati sezilishi mumkin shuni bilasizmi o'n to'rt kun ichida deyapmanu o'n to'rt kun ichida o'n to'rt kun maksimalni o'n to'rt kun olyapmiz hozir to'rt kun besh kunda xitoyda to'rt besh kunda chiqyapti bu narsa hop endi mana shu narsalar bizda hozir boshqa bu butun dunyoni amaliyoti bu do'stim endi butun dunyoni amaliyoti hech qaysi dunyoda hech qaysi davlatda hatto rossiyada ham amerikada ham xitoyga borib kelgan odamni olib borib izolyatsiya qilib yopib qo'yib ho'p mayli aka butun dunyoda aka butun dunyo xitoyni yopib bo'ldiku уже biz nimaga yopmayapmiz uni bekorga aytibsiz bekor aytibsiz bu narsa o'rinlabdi hech qanaqangi hech qayerda hali yopilish to'g'risida chegara yopilish to'g'risida hech qanaqangi ukaz bo'lgani yo'q hech qanaqangi e, bo'lgan yo'q hech kim rossiya ham to'xtatgani yo'q qozoq ham to'xtatgani yo'q biz ham to'xtatganimiz yo'q to'xtatgani yo'q deysizmi aka jon aka qirg'iziston to'xtatgani uch kun bo'ldi aka qirg'iziston to'xtatgan nima uchun to'xtatgan qirg'iziston o'zi biz davlatni e, kuchi yetmaydi agar kasalni oldini olishga kirib kelsa deb o'zi inisiativani chiqib davlatni to'xtatib qo'ydi rossiya to'xtatgan ikki kun bo'ldi aka ikki kun oldin rossiya bilan biz har kuni aloqadamiz rospotrebnadzor degan tashkilot bor bizni sohamiz bilan ishlaydi o'shani boshlig'i bilan har kuni aloqadamiz hatto video konferensiya ham o'tkazdik o'zim ham qatnashganman e, yettita e, respublika o'rtasida <clears throat> hali to'xtat hech qanaqangi chegara yopmanglar dedi to e, butun dunyo anaqasi chiqmaguncha bu oka internetga internet kelayotgan narsalar bu noto'g'ri narsa men sizga mana shtabda o'tirgan mutaxassis sifatida aytyapman rossiya qozog'iston qo'shni qozog'iston chegarani yopgani yo'q faqat qirg'iz yopdi uni ham mana bu urumchiga o'tayotgan chegarani yopdi urumchida hmm. judayam katta поток o'tyaptidi ular to'xtatib qo'ydi bir hafta bo'lyapti to'xtatganiga hozir amerika germaniya avstraliya deb bugun ham keldi yo'q yopgan yo'q ular ham yopgan yo'q yaponiyada kasal tarqalgan yaponiya ham yopgan yo'q даже kasal yaponiyada tarqaldi lekin aka mana turkiyani bir xabarlaridan xabar nimalaridan kelyapti hozir уже o'n ikkita davlatga tarqaldi deyapti shu gap bor gapi yo'q gapmi yo'q uni nima deyapti tushunmadim o'n ikkita davlatga tarqaldi deyapti o'n olti o'n ikkita emas yigirmata davlatda tarqatilgan yigirmata bo'ldi уже да yigirmata bo'ldi o'rta osiyo har kuni biz jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan aloqadamiz har kuni rossiya bilan aloqadamiz ko'nglingiz to'q bo'lsin agar biror narsa bo'ladigan bo'lsa o'zimiz hamma chorani ko'ryapmiz qo'limizdan kelsa medikamentni ham zaxira yaratilyapti hozir э, himoya vositalari zaxirasi yaratilyapti yana boshqa narsalar judayam katta ishlar hukumat doirasiga chiqqan prezident shug'ul уже e, kursi bu masalada ho'p mayli prezident kursi o'shani aka iltimos bunday xalqqa chiqib bunday aytinglar mana aka gap mana xafa bo'lmangnu man mhm. e, bilgan tilimni tushuntiraman sizga birrov birrov gapiryapsiz aka mana четкий четкий chiroyli qilib tushuntiryapsiz aka mana shu vazir o'rinbosari chiqib aka nima deyotgani o'zi tushunayotgani yo'q biz ham tushunayotganimiz yo'q haligi uni qaydi buni qaydi aka meni tushunyapsizmi <laughs> yo'q tushunmayapsiz man sizni tushunyapman uni tushunmayapmiz aka televizorga chiqdi mana shu kuni aka televizor press klubda chiqdi aka lekin savol berilyapti berilayotgan savolga aka bir yetmish foiz ham javob berilayotgani yo'q mana aka siz beryapsiz mana javoblarni ozgina chiqib bunday xalqni ozgina tinchlantirib aka bunday bo'ladigan gapni gapiraylik iltimos keyin yana aka iltimos agar shu narsa qo'linglarda bo'lsa mana maskani aka u o'ntatiga kirsa to'qqiztasi yo'q o'shani ham aka maskani men sizga ochig'ini aytaman maskani xitoy olib ketib qolibdi ancha maska olib ketib qolgan xitoy ketib qolgan maska o'zimizda hozir odamlar o'shani eshitib hamma maskaga yopishyapti e, maskani ishlab chiqarish o'zimizda bor endi hozir zaявка berganmiz maskani ishlab chiqarish boshlangan e, lekin to'g'ri tanqislik bor o'zimiz ham bir ikkita taplikka kirib topolmay qoldik to'g'ri yo'q aka mana man o'zi o'nta taplikka kirdim toshkent shahrida ham problema bo'lyapti maska bitta taplikka kirdim aka ikki yarim ming so'm deyapti aka o'n kun oldin to'g'ri to'g'ri to'g'ri hozir <clears throat> shunaqa ikki mingdan заявка beryapmiz hozir ikki mingdan ikki mingdan o'qtimga o'qtimga заявка beryapmiz ikki mingdan shu darajaga o'zimiz mana shundan chiqib ketdi kelsa bu xalq qo'li kelguncha o'ldim deganda bir to'rt ming besh ming bo'ladi bitta maska xudo xohlasa bo'lmaydi ishlab zakaz berilgan ishlab chiqaruvchilarimiz bor bu bo'yicha shug'ullanish boshlanadi keyin yoki bitta narsa bu maska bilan bu oddiy uydagi marlidan qilingan maskani ikkalasini farqi bo'ladimi yo'qmi marlini uydagi marlini to'rt qavat qilsa bo'ladi to'rt qavat qilsa bo'ladi to'rt qavat qilish kerak faqat ha bo'ldi bo'ldi tushunarli rahmat sizga katta bo'ldi charchamang salomat bo'ling Aziz yurtdoshlar, video shu yergacha edi. Albatta o'zingizlar fikringizni kommentariyada qoldirish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev, Max Madiyev kanali uchun maxsus. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.